كم ذنب أذنبناه فسبب الغم في حياتنا إذا كان ذنب آدم عليه الصلاة والسلام أنه أكل من الشجرة فخرج من الجنة كم من ذنب أخرجنا من الجنة في جنة في الدنيا ومن الجنان أنك ترضى على الرحمن لماذا فلان يموت ابن وابن وابن وابن ولا زال مبتسما مسترجعا راضيا بقضاء الله وأنت يوم صدمت السيارة طاش العقل وكدت أن تخرج من الدين ولما قطعت قدمك لا اعتقدت أن الله أراد بك سوءا ما أراد بك خيرا لماذا هذا يبتلى ويرضى وذاك ما يأتيه إلا قليل من الابتلاء ويجزع هناك ذنوب تسبب الغم